сол Ай, әй бұл иттер қоймарғы ғой бұлар міне митингтамыз ұстап қамап жатыр міне жастардың бәрін қамап жатыр бір топ жастар автобустан түсіп мына площадьқа келіп еді елу метр жүргізбей бәрін автобустарға қамады бізге пока тиісіп жатқан жоқ бір бір адам тұрмыз шетте бір топ жастар ұстап алып кетті міне тәтеміз жанталасып көмектесейін деп еді бұл кісіні итеріп жіберіп бәрін тиеп алып кетті міне Мен мінекей балам өлді сегіз ай болды мен сотта сегіз ай болды балам өлді сегіз ай болды мен балам өлді сегіз ай болды сот жоқ неге неге сот жоқ балама сегіз ай болды неге сот жоқ сволочи! Олар не шығарып отырған қазір. А? Не ұшыратсыздар? Мари! Сақалдарыңыздан! міне бейбіт шеру бейбіт митинг елдің бәрін қамап алып кетіп жатыр беспредел қазақстанда беспредел міне бізді де түсіріп жатыр бізді де олар түсіріп жатырмыз Thank міне мынандай жастар түсіріп жатыр Бізде де олар түсіріп жатырмыз бұлар кмб адамдары мына жастардың бәрі гражданкамен өстіп түсіріп жүр елдерді өстіп бір тос бір топ жастар келіп еді бәрін алып кетті тиеп пока эфир бітті бізді аңдып жүр мыналар ұрпағың артындағы не болады деп ешкім ойламай жатса қалай жыламайсың қалай жыламайсың біз сонда алаңға не үшін шықтық біз сол назарбаев осы елді меншіктесін жерді сатсын байлығымызды тонасын халықты қорқсын, қазақты қорласын деп біз алаңға шығып па едік